रोखा चैनल में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा दसवीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श के डायरी का एक पन्ना से संबंधित प्रश्नोत्तरों को और आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने कक्षा दसवीं के लिए व्याकरण रस छंद अलंकार काव्य के भेद आदि से संबंधित वीडियोस भी बनाए हैं आप उसे झरोखा चैनल पर खोज सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं डायरी का एक पन्ना गद्य रचना के प्रश्नोत्तर प्रश्न पहला है कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी उन्नीस का दिन क्यों महत्वपूर्ण था तो इसका उत्तर है कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी उन्नीस का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि उस दिन वे महात्मा गांधी के द्वारा घोषित आज़ादी की दूसरी वर्षगांठ को मनाना चाहते थे प्रश्न दूसरा सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था उत्तर है सुभाष बाबू के जुलूस का भार अर्थात जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी और अब प्रश्न तीसरा विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई तो इसका उत्तर है कि विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर यह प्रतिक्रिया हुई कि पुलिस ने अविनाश बाबू को गिरफ्तार कर लिया और अन्य लोगों को मारपीट कर वहां से भगा दिया और अब प्रश्न चौथा लोग अपने अपने मकानों तथा सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर क्या संकेत देना चाहते थे तो इसका उत्तर है कि लोग यह संकेत देना चाहते थे कि वे आजादी चाहते हैं इसके लिए वे तन मन से पूरी तरह समर्पित हैं और अब प्रश्न पांचवा पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था तो उत्तर है पुलिस ने ऐसा इसलिए किया था ताकि वहां पर आजादी की भावना से ओतप्रोत लोग जमा न हो सकें और अब है का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए तो प्रश्न पहला जो है वो इस प्रकार है 26 जनवरी उन्नीस को अमर बनाने के लिए अनेक प्रकार की तैयारियां की गई थीं जैसे आयोजन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जमा करने की योजना बनाई गई थी गली मोहल्लों में सजावट की गई थी लोगों ने अपने घरों पे झंडे भी फहराए थे ये प्रश्न पहले का उत्तर है और अब प्रश्न दूसरा आज जो बात थी वह निराली थी किस बात से पता चल रहा है कि आज का दिन निराला था स्पष्ट कीजिए तो इसका उत्तर है आज का दिन निराला था या इस बात से पता चल रहा था कि लोगों में बहुत उत्साह था हर पार्क तथा मैदानों में भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे और पुलिस का भय भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था प्रश्न तीसरा पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था तो इसका उत्तर है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में यह अंतर था कि पुलिस कमिश्नर का नोटिस सभा और आजादी के जश्न को रोकने के लिए जारी किया गया था जबकि काउंसिल अर्थात नगर पालिका का नोटिस लोगों को आह्वान कर रहा था कि वे भारी संख्या में आए और आजादी का जश्न मनाएं। प्रश्न चौथा धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया उत्तर है धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस इसलिए टूट गया क्योंकि पुलिस ने वहां पर कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और लाठी भी चलाई थी जुलूस के कुछ लोग तो आगे बढ़ने में सफल हो गए थे परंतु कुछ लोग पीछे ही रह गए और प्रश्न पांचवा डॉक्टर दास गुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखभाल तो कर ही रहे थे उनकी फोटो भी उतरवा रहे थे फोटो उतरवाने की क्या वजह हो सकती है उत्तर है कि डॉक्टर दास गुप्ता ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि घायलों के फोटो और समाचार विभिन्न अखबारों में प्रकाशित कराए जा सके और इससे पुलिस की बर्बरता को उजागर किया जा सके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्वाधीनता संग्राम को प्रचार दिलाया जा सके और अब है ख जिनमें हमको प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों के बीच में देना है इसमें प्रश्न पहला है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी उत्तर है सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी सुभाष बाबू को तो शुरू में ही गिरफ्तार कर लिया गया था तब स्त्रियों ने ही जुलूस को आगे बढ़ाने का पूरा जिम्मा स्वयं पर ले लिया था धर्म तल्ले के मोड़ पर 50-60 स्त्रियों ने धरना दिया लगभग 105 स्त्रियां गिरफ्तार भी हुई थी और दूसरा प्रश्न है जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई तो इसका उत्तर है जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की यह दशा हुई कि पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई बहुत से लोग गंभीर रूप से घायल हो गए बहुत से लोग गिरफ्तार कर लिए गए लोगों को तितर बितर कर दिया गया और बाद में जुलूस भी समाप्त हो गया और अब प्रश्न तीसरा जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी और यह सभा तो कहना चाहिए एक ओपन लड़ाई थी यहां पर कौन से और किसके कानून को भंग करने की बात कही गई है क्या कानून भंग करना उचित था पाठ के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त कीजिए तो इसका उत्तर है संदर्भित कथन में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए अन्यायपूर्ण कानूनों को भंग करने की बात कही गई है हाँ कानून भंग करना पूरी तरह से उचित था क्योंकि जो अंग्रेज विदेशी थे और हमारे देश में व्यापारी बनकर आए थे उन्हीं ने हमें गुलाम बना रखा था इस तरह उनका शासन और कानून मानना गुलामी को ही मानने के बराबर था और अब प्रश्न चौथा बहुत से लोग घायल हुए बहुतों को लॉकअप में रखा गया बहुत सी स्त्रियां जेल गईं फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है तो इसका उत्तर है कि बहुत से लोगों के घायल होने और जेल चले जाने के बाद भी यह दिन अपूर्व इसलिए है क्योंकि लोगों ने निर्भयता के साथ आजादी के प्रति अपनी निष्ठा को प्रदर्शित किया था वे स्वतंत्र होने की भावना से परिपूर्ण हो गए थे लाठियां खाने और जेल जाने के लिए भी उनमें कोई हिचक न थी वे तैयार थे और अब गाह है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए पहला आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है आज बहुत अंश में वह धुल गया उत्तर है आशय इसका आशय यह है कि उस सभा के पहले तक कलकत्ता में कभी लोगों ने इतना बढ़ चढ़कर स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था इस कारण से कुछ लोग हमेशा कलकत्ता पर यह आरोप लगाया करते थे कि वहां के लोग स्वाधीनता से प्रेम नहीं करते पर उस दिन जैसा जोश और संघर्ष दिखाई दिया उसने कलकत्ते के नाम कलकत्ता का नाम भी स्वाधीनता आंदोलन में रोशन कर दिया था और अब दूसरा है खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी तो उत्तर है कि इसका आशय यह है कि पुलिस और प्रशासन की सख्ती के बावजूद काउंसिल ने कार्यक्रम की सूचना जारी करके तथा कलकत्ता के लोगों ने बड़ी संख्या में उसमें अपने आप को शामिल करके अंग्रेजों को एक गंभीर चुनौती दे दी थी स्त्रियां भी सबसे आगे रहकर खुद जुलूस निकाल रही थीं जरा सा भी भय किसी के मन में भी नहीं था तो यह थी सीताराम शेखसरिया जी की गद्य रचना डायरी का एक पन्ना पर आधारित प्रश्नों के उत्तरों वाला हिस्सा अगली बार हम सीताराम सरिया जी का जीवन परिचय करेंगे तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं कृपया इसे शेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए हमें उसका उत्तर देते हुए खुशी होगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद